Zdravo, študentsko društvo Iskra in sicer mednarodni sporozumi, kot je na primer TTIP, naj bi širili svobodo, a gre pri tej svobodi očitno zgolj za svobodo korporacij oziroma privatnega sektorja. Pri finančnih izdatkih za lobiranje pri pisanju TTIP-a je tudi vidno, kdo je najbolj vplival na osebino sporozuma. Nasebna podjetja namreč predstavljajo kar 92 odstotkov teh financ. Kaj pa tako širjenje pomeni za okolje? Kaj to prinaša naši družbi oziroma skupnosti? O tem niso slišali prav veliko. Zaradi vseh škodljivih vplivov na naše življenja se moramo sprejemanju sporazumov kot TTIP, CETA in drugih podobnih sporazumov še močneje upirati. Študentje, strokovnjaki, akademiki, moramo v sodelovanju s civilno družbo začeti celostno obravnavati te probleme, začeti resno oziroma resneje razmišljati o sistemskih alternativah v obstoječem stanju in hkrati delovati za njihovo uresničitev. Delovanje moramo torej v smeri postopnega udejanjanja alternativne vizije družbe, katere glavno vodilo ne bo več ustvarjanje dobička za vsako ceno, z uničevanjem okolja, nižanjem življenjskega standarda delovnih množic in vse splošnega izkoriščanja ljudi. Drugačna družba, ki bo v spredje spet postavila človeka in skupnost. In na nas vseh je, da to vizijo družbe tudi udejanimo. Kaj ti, če si sposodim neko formulacijo iz poezije, mi smo tisti, ki premikamo zemljo in nebo. In naj bo današnji protest korak v tej smeri. Hvala. Uh!